Esiet sveicināti sporta draugi. 31. marts 2015. gads un esam atkal Liepājā. Liepājas Olimpiskā centra ledus hallē, kur pēc nepilnas minūtes sāksies otrā fināla spēle par bronzas medaļām starp klubiem Hokeja klubs Liepāja un Hokeja klubu Zemgale LLU vienībām. Nu un vēl ceturtais uzbrucēja trīnieks spēlē pieteikts 16. numurs Artūrs Mitskevičs, 73. Miks Komuls un vārti. Un vārti nepaspēja vēl jūs iepazīstināt ar visu komandas liepājas sastāvu, kad jau mums pirmie gūtie vārti šajā spēlē. Nu redzam atkārtojumā un atkal vārtu priekša. Septītais numurs gūst vārtus Rihards Remiņš, otrās maiņas. Otrās maiņas uzbrucējs un burtiski paiet pāris sekundes, kad Liepainieki atbild ar savu trumpja dūzi un izlīdzina rezultātu. Labi pacīnījās, var teikt, viss piecinieks. Vakar, diemžēl, man šī iespēja gāja secen. Otro fināla spēli neredzēju, jo atrados šeit komentēju jums hokeju un vārti. Nosauksim to par tādu kārtīgu darba golu, par darbu vārtiem. Un pirmās trešdaļas desmitajā minūtē Liepainieki izvirzās vadībā. Desmit punktu, divu vārtu astoņas piespēles. Mārtiņš Gipters no Liepājas, divu vārtu septiņas piespēles. Ieņem otro pozīciju, rezultatīvākais zemgals vienībā Jānis Bulītis. Ar piecām piespēlēm, pieci punkti, piektā vieta un mums ir trešie gūtie vārti. Trešie gūtie vārti sestajā minūtē. Mitrijs Korņīlaus. Meklē labāku pozīciju un kļūtu piespēlē. Šoreiz tikai neizdodas liepainiekiem izraidīt ripārā no zonas. Vārti. Vārti rezultāts kļūst 3-2. Lielais skaitliskais vairākums ir realizēts. 9. minūtē tātad panāk zemgalieši jau daudz labvēlīgāko, daudz patīkamāko. Nu, Liepājā varētu būt līdzīgi. Tas gan saistīts gan ar hokeju, gan ar futbolu. Gan basketbolu, nu, un arī, es domāju, ar florbolu, kas viņiem ieņem jau ļoti nozīmīgu vietu Liepājas sporta dzīvē. Un vārti, Lūdzu! Ļoti ātri realizēts skaitliskais vairākums. Tātad Mārs Diļevka var atgriezties laukumā. Nu, no nu, diezgan pateicīgā 3-1. 20 minūtes mums priekšā un izgājiens. Māti! Nu, redzam, ka ļoti motivēti iznāca Liepainieku uz trešo trešdaļu. Tiešām tā vien šķita, ka gaidīja pārtraukumu mainieki. Urbats spēlēs ar Mogo vienību. Atgādināšu tur sērijā rezultāts 1-1. Vārti! Tomēr vārti ļoti neapmierināts. Konrāds ir par šo vārtu zaudējumu. Nu, Liepainieki. Latvijas dāma izlasē, kur spēlēs Francijā no 12. aprīļa. Šeit atkal kārsts. Šoreiz labi nospēlēja Vārtsargs. Nu, nopietni pretinieki. Nopietni pretinieki ir Latvijas dāmas izlasē, nu, netipiski kaini un vārti. Jā, mēs redzam, ka ļoti tālu bija vārdsarga nūja. Reti, kad mēs to esam redzējuši, kad Konrāda vai vispār vārdsarga nūja atrodas pie zilās līnijas. Nu, šeit arī tālu piespēle. Ula, oi, kas pa kombināciju, kas pa skaistu kombināciju. Pietrūk tik paš, paša galvenā. Vārtī! Ļoti skaists gols, ļoti skaists gols. 22. numurs Liepājnieku sastāvā. Mārtiņš Gipters, komandas kapteinis. Nu, Mārtiņš Gipters uz pēdējām sekundēm Mārts Saniņš, bet nu, tas jau vairs būtiski neko neietekmēs spēles gala iznākumā. Nu, līdz ar šo metienu, nu, <coughs> tā laikam darīt nevajag. Bet spēles signālu gūt vārds. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. 7-3 Liepainieku pārspēja Zemgals vienību.